tutti, sono Simone Anfuso, uno studente iscritto al primo anno di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino. Frequento il corso di Rivoluzione Digitale, tenuto dal professor De Martin, nel quale ci è stato chiesto di creare un blog dove tratteremo di argomenti molto contemporanei e di pubblicizzarlo mediante social e piattaforme come ad esempio YouTube. Questo è il mio video di presentazione e vi voglio solamente Ehm, descrivere brevemente di cosa parleremo io e i miei compagni nel nostro blog. Il nostro blog tratta di un argomento molto conosciuto, che è quello della possibilità di fare carriera tramite YouTube. Nel dettaglio però vorremmo parlare di quella che è la possibilità di guadagnare comunque delle somme di denaro o essere proiettati direttamente nel mondo dello spettacolo proprio grazie a questa piattaforma. Spero che sarete interessati, spero ci seguirete, grazie per la visione.